السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کافی دنوں بعد اور کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اور میری بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی تو اب الحمدللہ میں بہتر ہوں میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا اور باقی آج ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی بن گیا اس مسئلے کو ٹھیک کریں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو وائی بی آر بائک ہے آپ کو پتہ ہے اس کی جو بیٹری ہے وہ بیٹری خراب ہو گئی ہے جی اس کا جو سلف ہے بٹن ہے وہ سلف نہیں اٹھا رہا یعنی کہ بیٹری ویک ہو گئی ہے تو سردیاں ہیں بار بار کک مارنی پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے تو اس کا آج سلیوشن نکالتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویٹ بیٹری ہوتی ہے ایک ڈرائی بیٹری ہوتی ہے پہلے آلریڈی نیشنل کی ویٹ بیٹری لگی ہوئی ہے پانی والی جس کو چارج کروانا پڑتا ہے بار بار پانی کا لیول چیک کرنا پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ ڈرائی بیٹری لے لے تھوڑا سا پیسے زیادہ خرچ کر کے تو مارکیٹ جاتے ہیں ڈرائی بیٹری لے لیتے ہیں ویسے میرا جو مائنڈ بنا ہوا ہے وولٹا یا اوساکا کی جو بھی مل جائے وہی اس کو لگوا لیتے ہیں تو چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں چلیں جی مارکیٹ چلتے ہیں اور بیٹری کا سلیوشن نکالتے ہیں جی دوستو اس وقت میں بائک مارکیٹ کے اندر آیا ہوں اور میں جبان آٹو کے پاس میں ٹھہرا ہوں ابھی میری بیٹری کا five G R bike battery کا ایشو بن گیا تھا تو وہ میں وہ ڈلوانے کے لیے آیا ہوا ہوں ابھی میں بیٹری ڈلواتا ہوں ذرا اس کو میں دکھاتا ہوں جی، چار ماہ سیڈی میں صحیح اب یہ ڈلوائے جی جی دوستو یہ لی ہے جی اساکا والی یہ بھی بہت اچھی چلے گی بیٹھے اور یہی ہے سال نکال جائے بہت ہے ہمارے لیے ہاں۔ چلے جی آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور کیا پرفارمنس دیتی ہے پھر اساکا کا آپ کو پھر میں میں یوز کے بعد ذرا بتاتے ہیں کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے اب اس کو لگواتے ہیں سیٹ کرواتے ہیں جی اور جنوری ختم ہو گیا ہاں وہی نا میں بندہ ضرورت کے تحت ہی لیتے ہیں نا ہاں۔ آپ کے سامنے بھائی ہمارا کیا یوز ہے یا ہاں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے لینا ہے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا بندہ پہلے وہ لے لیتا ہے ہاں۔ باقی تو ایکسٹرا کچھ چاہیے نا بیسک چیزیں الحمدللہ لگوائی ہوئی ہیں ساری چیزیں اور اس کو ابھی میں نے کافی عرصہ یوز کرنی ہے پھر اس کا جو ہے دیکھیں گے کہ کتنا عرصہ نکالتی ہے ویسے ایک سال تو امید ہے آرام سے نکل جائے گا اور جس طرح میرا یوز ہے زیادہ یوز تو ہے نہیں تو امید ہے ڈیڑھ سے دو سال نکال جائے گی ادروائز ایک سال کا میں نے ایسٹیمیٹ رکھا ہوا ہے اور وولٹا کی ڈلوانا تھا لیکن وہ نہیں ملی اس کی بیٹری ملی ہے ڈرائی بیٹری اور اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو آپ کو مارکیٹ میں ساڑھے سترہ سو اٹھارہ سو ساڑھے اٹھارہ سو کی رینج میں مل جائے گی بیٹری اور سو پچاس روپے وہ ریپیرنگ کے لے لیتے ہیں سیٹ کرنے کے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے بیٹری کے لحاظ سے تو اگر آپ کی بیٹری جو وائی بی آر بائک ہے سلو سٹارٹ کا ایشو ہے سردیوں میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ایشو ہوتا ہے تو سمجھیں آپ کی بیٹری ویک ہے اگر آپ کو سال سے اوپر لیے ہوئے ہو گیا ہے تو اور اگر بائک پہ آپ نے ایکسٹرا لائٹس لگوائی ہوئی ہیں تو سمجھیں اس کا بھی افیکٹ پڑتا ہے بیٹری کے اوپر تو جو میرے پاس پرانی والی بیٹری تھی وہ بھی میں نے اسی کو ہی آگے تین سو کی وہ بھی سیل ہو گئی ہے اور یہ اس کا اٹھارہ سو روپے اس کا ایکسپینس ہوا ہے تو اس میں مجھے پندرہ سو کی بیٹری پڑ گئی ان شاء اللہ اب سال ڈیڑھ سال آرام سے نکل جائے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی شیئر بھی کر دیا کریں اسی کے ساتھ اس بیشہ کو دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ بھی لیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت